szeretek a többiekkel zenélni, nagyon rendesek és kedvesek, segítenek a segítők, hogyan kell odafigyelni a kottában. A saját gyerekedet látod, és boldog vagy, hogy legalább ugye írni, olvasni nem tud, meg önállóan soha nem fog az életbe, de, de milyen csodálatos dolgot létre tud hozni. Ők a hagyományos öt vonalra írt kottát nehezen, illetve nem tudják megtanulni, ezért létezik egy olyan módszer, aminek az a neve, hogy színes kotta. Van kezdőcsoportunk, haladócsoportunk, van egy citerás csapatunk, Parafónia zenekar a zászlós hajója az Egyesületnek, de mögötte áll egy, egy nagy csapat. Tanárok, gyerekek, családok. egy egyesület, a 15 évvel ezelőtt hoztak létre szülők. Alapvetően cél az volt, hogy, hogy középsős értelmi sérült gyermekeket megtanítani a közös hangszeres a hangok helyét, a hangok magasságát különböző színek, színes kis geometriai ábrák mutatják, amik megtalálhatóak a gyerekek kottáiban, illetve a hangszereiken. A gyerekek között egy-egy fiatal pedagógus ül, tanár, zenei segítő, ezek a gyerekek nem feleslegesek. Tehát tényleg sok mindenre nem képesek, sok mindenben segíteni kell a társadalomnak őket, de mégis képesek arra, hogy sok embert boldoggá tegyenek, örömet okozzanak, és megmutassák, hogy ők is képesek valamire, tehát ők is hasznos tagjai lehetnek egy társadalomnak. Nekem ez jó érzés, meg felsz, felszabadít, meg örömet okoz, meg, mert jól sikerül a mindenkinek, ha jót játszunk, akkor ügyes vagyunk, jó, jó szokott sikerülni.